l'appuie On l'appuie ou pas 2, 3 en dessous. 1m50 en dessous. 1m50 en dessous. Mais toujours la même fenêtre là Toujours la même fenêtre. Ok, Mathieu, c'est bon Ouais. Vas-y. Vas-y, Nakedek, c'est bon, vas-y. Vas-y, quitte Engage Feu Qualité coup prêt. Deuxième coup parti prêt. T'as descendu, côté, mec. Il Va où, Va Alvarez Alvarez, calme pas, joueur. Oh, Qu'est-ce qui t'est arrivé là Qu'est-ce qui m'arrive hein T'as pas le contrôle ou quoi tu perds, les, tu perds les plombs toi. Oh, laisse tomber, hein. calme-toi. Calme-toi, calme-toi. Calme-toi. Laisse tomber, toi t'es trop excité toi pour qu'on t'attende pas. T'as envoyé lesquels là Il aurait fallu les tourner vers 11h. Elle pas Elle était là, je l'avais posé ici. Elle est là. Thank si on balance les brèves et qu'on attend qu'ils se dissipent, euh, ça sert à rien. Juste pour un bébé. C'est 42, c'est 42 C'est les canons 20 là. Ah merde, ça c'est quoi ouais C'est des ça Ah non, c'est mortier et fume. Prépare-toi, prépare-toi, Visualise, rassure

Type devant nous.